Die Initiative ist ganz ein gefährlicher Etikettenschwindel. Sie sagt, sie sorge für mehr Selbstbestimmung. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Initiative beschneidet unsere Rechte und schwächt unsere Demokratie. Mit der Annahme dieser Initiative würde unsere eine ganz wichtige Rückversicherung genommen. Wir könnten unsere Rechte nicht mehr zusätzlich durch die Europäische Menschenrechtskonvention schützen dass wir die Konvention brauchen und dass wir die Urteile vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte brauchen, das hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Wir brauchen den zusätzlichen Schutz für unsere Grundrechte und wir setzen uns dafür ein, dass diese Rechte bewahrt werden. Mit der starken Allianz der Zivilgesellschaft machen wir deutlich, dass wir uns unsere Rechte nicht nehmen lassen.